Basta George, uh, nandito kami ngayon, lumabas ng bahay. Try namin mag-jogging dahil sa coronavirus. <laughs> Nakasarado ang mga gym ngayon. So, nandito na kami sa site kung saan kami magja-jogging. So titignan natin kung ano ang response ng mga tao dito. Kung takot ba sila lumabas o ganun pa rin, normal lang. So tinatry ko ngayon tignan yung pulso ng environment dito sa Dubai kung nagpapanik ba yung mga tao dito. Pero so far, ang um, observation namin, okay, so far normal pa rin naman. Uh, hindi pa naman ganun ka-heighten yung panic ng mga tao dito. ang mga tao sa paligid ay tinatry pa rin mamuhay ng normal. Though aware naman ang lahat kung ano talaga ang nangyayari. Pero ano magagawa natin? Kung hindi magpalakas at mag-exercise. Ang mga public places ngayon ay kasalukuyang nakasara at ina-apply din namin ang social distancing Nandito na kami sa pinakamagandang part ng aming paglalakad. Ngayon, kakain naman kami. Ewan ko ba bakit nagpapanik sa sanitizer? Samantalang dito free lang. Alam ko na yung nasa isip niyo. <laughs> Ito ang cheat meal namin. <laughs> Nag-cheat meal kami. Ang weird, di ba? Kaka-exercise lang. So, nandito na kami sa third stop. Medyo ano, men. Ng Chibog Spree namin. Biping ka. Harap. So, kamusta yung workout mo? <laughs> kamusta yung jogging mo? <laughs> Ano man ang nangyayari sa ating paligid ngayon, huwag nating kalimutan na hindi ito permanente at lilipas din ito. Life will go on.